sweet sister, sadistic, surprise, s a v a g we are s e i 扉を開けて道なるパラダイス体験しようおいでおいでよ君を待つのは不思議なオアシっ誇り日常にちょっぴりスパイスくるくるかき混ぜちゃう 愉快なパラダイス怖がらずにおいでおいでそういつも通りの毎日に